Thank you. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, uh, hari ini ada unboxing lagi. Dah dalam banyak kali ataupun beberapa minggu ni kita asyik unbox benda yang hebat-hebat kan. So hari ini kita ada benda yang relax sikit. Ha, so ni dia. Relax sikit. Ha, ni dia. Apa brand tak tahu tak tahu <laughs> tak pandai baca tapi adalah dia tulis sini XYH Portagon ha, kita panggil XYH sajalah XYH so nama model dia ni SQ1703 yang lain hmm, tak tahu <laughs> jom kita lihat apa dalam box ha. alright ada user menu okay, ada user menu eh. lepas tu ada barang penting cermin mata keselamatan kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan di kawasan permainan ada bateri ha, nampak bateri dia kecil comel cute je ha, ada muzzle head warna hitam charger ha, bateri ni 7.4 watt ada USB charger gel ball 2 pack kecil ha, lepas tu ada ni ha, ni penting ni bottle botol ni penting kalau anda adalah otai ataupun orang lama dalam blaster anda tahulah apa benda ni ok ha, ah, muzzle head lagi tadi ni dah satu dah ni satu lagi ha, ni muzzle fresh finder apalah nak, anda nak panggil pun boleh daripada plastik lepas tu ada ni laser ha, laser, Ooh, laser wow. Okay. last hero kita. Oh. Nampak. Oh. Bersinar-sinar nampak. <laughs> Okey, kita tukar angle dan kita sambung balik. Okay, so kita kembali lagi dan uh, inilah model kita pada hari ini. Perasaan di tangan ringan, memang ringan, tetapi dia punya grip ni besar. Tengok habis. Nak hampir tak habis lah. Okay, warna merah dan ini consider ada blowback ya. Eh. So kalau anda perhatikan sebenarnya model ni sama dengan panggil apa lah, eh, STD ya. Eh. STD pun ada uh, SKD pun ada M1911 plaster pertama plaster pertama yang uh, dimiliki oleh Sean sebelum ni tapi yang tu saya rasa dia tak gerak kan ni uh, ini dah macam glock sikit lah <laughs> Okay. So dan ni memang model dia uh, kalau anda dah nampak ni dia adalah top fit. <laughs> Ha, nampak. Ni ya. Eh. Nantinya anda masukkan jawbor di sini. Tutup macam ni. <laughs> Ha, walaupun nampak tak cantik lah ha, Tapi kita dah katakan uh, Model hari ni santai-santai saja Relax-relax saja Okay, jom kita pasang semuanya Kalau ni laser boleh kat bawah Attachment tak boleh masuk pula ha, boleh pun oh, ada laser lepas tu kalau anda nak letakkan uh, yang ni suppressor ataupun flash hider ha, bergaya kan panjang kalau tak minat tukar macam ni je sebenarnya dia macam ni tu adalah akalik lah akalik yang bukan transparent nak macam ni pun boleh sebab tak nak, nampak tak cantik kan kalau macam ni ha, tutupkan dia pun boleh ok ataupun nak pasangkan ni lebih bergaya lah kot macam ni lah ok uh, ah, secara keseluruhan dia macam ni dan di sini ada satu button ada satu button kalau nak tekan button ni dia boleh keluarkan hole benda ni so tinggal ni je tapi kalau macam ni dah tak boleh tembak lah sebab dia punya feeding di atas ni ha macam tu okay. Bateri di bahagian belakang di tempat bat ni, uh, di tempat um, grip ni. Bateri dia kecil saja. Dia memang custom untuk ni sajalah. Kalau bateri lain memang tak muat lah. Okay, kita masukkan bateri. Bateri dia kecil saja. Kena adjust sikit. Okay, so dia ada on-off switch di sini. Ini on off Sekarang on ke off Oh dah on pun Kalau macam ni off Tolak ke atas on Oh siap ada blowback <laughs> Okay Jom kita timbang Menarik kan Dia memang santai-santai je lah Keseluruhan dia 340 gram Kalau dengan Muzzle-muzzle dia panjangnya berapa? 28 cm So kalau diikutkan tengok tangan saya Tengok tangan saya Dia memang consider besar tau Memang consider besar Tapi menarik lah juga So okey lah <laughs> beli untuk anak-anak ke ataupun side arm sebab dia punya uh, gel boleh masuk banyak juga ni berbanding dengan kalau Mac Fit, tapi cuma itulah dia akan nampak tak cantik kan okey so kita pergi kepada FPS testing pula Alright, kita dah sampai dan uh, nak testing ni kita menggunakan Chiaobo ya. Chiaobo yang digunakan 7 ke 8 mm. Kalau anda tekan dia pecah. Dan tempat yang kita nak masukkan Chiaobo ini dia. Ini adalah botol yang dibagi. setiap dia ada thread ni kan. Ha, masukkan Chiaobo dalam tu je. Nampak? Kalau penuh memang banyak juga tau dia boleh masuk tak payahlah guna semua cuma nak tunjukkan berapa banyak je anda boleh gunakan so macam ni terbalikkan ni dan tutupkan kunci macam ni saja alright kita try tembak-tembak dulu sebelum ya kita test lah uh, terus keluar Okay, Mr. Ace, kita panggil krono kita. Mr. Ace dah sampai right so dia memang tak adalah semi ke apa cuma ada auto saja so kita terus test dengan uh, finger trigger ke lah? kita try slow slow lah 141 155 149 157 144 148 144 150 last 1.43 so around dalam 1.4 ke 1.5 lah kita try auto pula tengok lah dia bergerak-gerak lah ni blowback ni alright so satu saat dapat dalam 10 biji lah ini 7.4 volt lah dan average dapat 149 artinya 150 lah fps dia average consider seronok lah juga dia blowback lepas tu dia tak adalah miss feeding sebab dia memang top fit kan memang dia turun tolak turun tolak alright Okay, kita bertemu kembali dan dah kita tengok FPS testing dia kan consider 150 fps tu tinggi lah juga berbanding dengan SKD G18 saya rasa 120 ke 130 saja. So ini dapat 150. So consider okay lah. Kalau anda tak apa uh, orang kata <laughs> kalau anda minat lah dengan design yang uh, top fit lagi sebab ikutkan top fit dah memang consider dah outdate lah. Tetapi untuk uh, jenis uh, blaster handgun so masih boleh lagi lah diterima sebenarnya seronok juga tau nak main macam ni kalau dengan uh, budak-budak main dengan anak-anak pun memang seronok jugalah dan color dia pun menarik dengan features blowback alright untuk uh, rating rating rating Uh, enam lah <laughs> enam makar lah enam makar untuk model ni so kalau anda min memang minat dengan gel blaster ataupun water gel blaster sila pastikan diri anda subscribe kepada channel kami dan kalau anda nak mendapatkan lebih info berkenaan dengan model ni di mana boleh beli semua uh, check di description di bawah ya alright saya rasa sampai di sini saja dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.